Здравейте! В момента инженер Петър Христов е зает, но погледнете каква кола открихме. Ще направим едно представяне за вас, само да попитаме собственика дали ще се съгласи. Приятели, вие сте с предаването AutoChat. Попаднахме на този автомобил, Разговаряхме с собственика, разреши ни да ни разкаже малко повече за него. Така, може ли да се представите с две думи? Здравейте, казвам се Пламен Драганов и съм собственик на този малък автомобил. Честно казано, горд собственик. Какъв е този автомобил? Лек, лек автомобил, джип или количка от детска колекция на Matchbox? Честно казано, и трите <laughs> едновременно и лек автомобил, може да се ползва и като джипа, изглежда като детска количка. За мен е най-грозната кола. Какво ви накара да я купите? Високата проходимост, простотата на обслужването и цената, съответно. И лесните ремонти, които се правят. Е, опростена е. Мисля, че е до възможно най-добрия начин. Върши същата работа като джипа, но с разлика цените на ремонтите са около 10 пъти. Значи си струва да се купи, да се поддържа и да се използва. Мисля, че си струва. Аз не бих се разделил с тая. Имам друга кола, с нея бих се разделил, но с тая не. Поне докато върви, след това ще купа пак така. Тоест тези кола е лесна за поддръжка? Изключително лесна за поддръжка и обслужване. Лично аз си слагам най-ефтиното, което намеря, като масло, като гориво. Частите не са скъпи, все още се намират. Много от частите на лада става за нея. А общо взето компромисите с големия джип, какви са с нея? Значи вече казахме, първо цената, после 4 по 4 е колата, има моменти, когато големия джип не може да се справя, тая се справя, защото често карам по гората и там пътищата са тесни, горските пътища, джоганите, дърводобивните са направили едни дълбоки коловози. Та е с по-малък габарит и позволява коловоза да се пуска между гумите и понякога джипа затъне, а тая мина. Някакъв лукс или по-спартански вариант е това? Това е спартанския вариант защото новите панди вече са луксозни 4 по 4, но мисля, че не могат да вършат същата работа като тая. Добре, а това е кола на 30 години, а по-новия модел такава е или по-нов модел? А, честно казано, говорих със собственик на по-новия модел. Идеална е за асфалт. А, не знам какъв е се, изглежда по-ниска, но, но ми каза, че не си струва нещо били чупливи. Е, реално за планината, за асфалта, новия модел е прекрасен. Виждал съм, карал съм. Но за планината не. Е, за сняг става 4 по 4, новия модел става. Но за планината реално не толкова предпочитава. Та е с къса база, струва ми се, че клиренс е по-голям. Е, с три врати е най-като новите с 5 врати. Екстрите са много по-малко, но за сметка на това за кола, за хоби и за работа е прекрасна. Тоест бихте ли я сменил за някакъв друг модел? Бих я сменил с чисто нова такава, но не за друг. Някои чести проблеми, които се случват при нея? Почти няма проблеми, ако не се щупи нещо, което го чупа аз. Да удара някъде от гората, отдолу. Няма проблеми особени, като за стара кола си има някакви си проблеми. Кога мъртвече, кога е нещо вредно. Но не е скъпа за поддръжка и се намират поморните части, тъй като стават някой от Лада, някой от Фиат Уно. Най-трудно е, е за доставка, евентуално, ако стане нещо. Ето стареят материалите, тая на 30 години. Чупи ресорен лист, много трудно се намират ресори. Всичко друго се намира, тъй като частите пасват идеално Fiat от е, обикновена панда и все още се намират по гробници. А, случвало се, значи някакъв ремонт на пътя се прави. Излизали ли сте от тази ситуация? Носите ли някакви части, инструменти? Случвал съм, честно казано, в другата кола нямам никакъв инструмент, а тая понеже е карам из гората, имам пълен комплект инструменти най-тежко. Случвало ми се, скъсам жило на Съединител, отивам, купувам, сменявам го в гората. Аз в гората на 10 км съм сменявал ангренажен ремък, права за цепването. Има защита, късам и ангренажния ремък, не изстава нищо. Отивам пеша до близкия град, ако не си носа ремък, взимам го, зацепването става изключително лесно. Тоест, някакви натрупани знания от предишни коли и ремонти могат да се приложат тук. Разбира се, то, от руските коли, които е карал, всичко е почти също, но само че та има гранажен ремък, сега едно Лада 1300 S, както беше. Друго няма някаква особеност. Може ли да се каже, че може да се ползва и за работа, и за удоволствие, като офроуд, като риба, лов, риболов? Да, да, аз се ползвам само за това. Въдиците не ги вада от колата. Бера си гъби, редовно горски гъби, билки, горски плод. А също и си доставям удоволствие понякога да минавам по терени. Возил съм съпругата и каза, тук кола не е минавала, няма мини и тая, но тя мина. Или аз като я купих и ме налетяха ловджиите веднага с предложение, ловците ме налетяха с предложение да ми я купат и то на цена с 1000 лева повече, отколкото я намерих. Добре, като разход на гориво, като данъци, такси и такива неща? Неприятното е, че винетката и застраховката са като за голяма кола, но ефтината поддръжка за годината компенсира това ефтините гуми. Данъка е при тази 30 годишна кола, данъка е 15 лева, което не е никаква трудност. Но другото, аз мисля, че винетката трябва да е за човека, не за колата, защото не мога и карам двете едновременно, ама такава ни е държавата. Гуми могат да се намерят винаги на такива ниски цени. 30, 40, 50 лева. Е, тая е обух с чисто нови гуми. Бяха залежали в един сервис, Мишлен Енерджи, ама ги взех по 30 лева с поставянето. Като разход на гориво като разход на гориво зависи от реглажа. Значи минимум е 4-4,5 бензин, който съм го правил. Аз я купих тази с газова уредба. Около 6 литра, но тук се касае не за разход на километри, ами за моточасове, понеже се кара из гората първа, втора, и за това е такъв. Но около 6 литра газ. Багажника е малък, малко ми затваря, но за сметка на това, като се возим двама души, тя може да стане и като комби, като обърна седалката. За предпочитане е бензин. Бихте ли я заменили тогава за нещо по, по-модерно, по-голямо, което пак да се надявате, че такава работа ще ви свърши? Не, защото бих взел голям, по-модерен джип, който да ми е, да и да махне и двете коли но ще ми е много скъп за поддръжка. Аз съм пенсионер, та е изключително лесна за поддръжка. Маслото е М10D, което е най-ефтиното, 3,50 ли е литъра. Просто 10 на 15 лева, до 20 с филтъра сменяването, което е съвсем без пари. Това е вашата втора панда. Може ли да се каже, че сте почитател на тази марка? Това ми е любимата марка, почитател съм, да, от 99-та година, 1999-та, съм собственик на панда без прекъсване. Тълна я премахнах, взех тая, но ми е любима кола. Някакви съвети към бъдещи собственици? И ми съвети към бъдещи собственици, просто да си я поддържат, когато трябва, каквото трябва да се сменява, което не е скъпо, нито накладки са скъпи, нищо. А, един съвет имам, ако ще я карат в гората оффроуд, ще ви покажа. После аз съм си сложил а, ключе за принудително включване на вентилатора, за да може преди да е стигнало за включване, е, преди се налагаше включи на към 90 градуса, но все пак в летен ден и като караш на първа прегрея е да изчаква. Сега си го включа принудително още на 70 градуса и си карам така. Значи, доволен ли сте като цяло да обобщим или т.е. преглъщат ли се проблемите, които се създават с нея? Да, проблемите справя се лесно, преглъщат се, не са скъпи нещата. Единствено са скъпи нещата около това е, защото трудно се намират, ако решите да си изпишете от Италия ресори. Ето за висящия лагер парчето кардан го предложиха за 300 лева, ми го докарат от Италия. Иначе може да се намери от някъде. Намерих кардан цял за 50 лева. В интернет има видеа, в които младежи в Италия си правят офроуд състезания и се забравят дали е подходящо, защото някой казва, че заради липсата на междинен диференциал, блокаж на диференциала не става за такива неща. Подходящо е, защо няма. Има да, аз мога да включа. Блокаж няма на диференциала, но включваш двойното или не го включваш. Става за офроуд със сигурност и аз съм си го правил да става съм си удоволствието и за това. Добре, ще позволите ли да направим едно кръгче, вие да ни повозите малко? Разбира се, няма никакъв проблем.